how to upload shorts in PC ये क्वेश्चन हर कोई पूछता है लेकिन आंसर कोई नहीं देता मैं दूंगा सबसे पहले तो आपने एक शॉर्ट वीडियो बनानी है साइज होना चाहिए तो तकरीबन 720 पिक्सेल्स बाय 1280 पिक्सेल्स जो रेशियो फॉर्म में अगर जाए तो 9 ओवर 16 पिक्सेल्स इतनी होती है YouTube की शॉर्ट्स जो होती है उनकी डिफॉल्ट साइज इतने साइज का हमने सबसे पहले एक वीडियो बना लेनी है फिर उसे नॉर्मली अपलोड कर देना है नेम कोई भी दे दें डिस्क्रिप्शन जो मर्जी चाहे लिख लें एक चीज का ध्यान रखना है फौरन अपने थंबनेल नहीं रखना उसका जो भी थंबनेल रैंडम में आता है वही पहले रख लें चेंज में बता देता हूं कैसे बाद में करना है फिर ये किड्स के लिए नहीं है वीडियो वीडियो ये एलिमेंट्स होते हैं वो आपने कोई भी नहीं डालने टेक्स्ट तो बाद जब वीडियो हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो अपलोड हो चुकी है हम्म, हो चुकी है अब उसके बाद मैं आपको जाता हूँ चैनल में दिखाता हूँ चैनल में हमारी शॉर्ट्स तैयार हो चुकी है देखिए अब मैं थंबनेल आपको इसका चेंज करना बताता हूँ आपने जाना है जो मर्जी लेनी है यहाँ पर ऑप्शन है काफ़ी सारे जैसे मेरे पास ये ऑप्शन थे आप जो चाहें